سلام سلام دوستای عزیز امید که جور صحت منظر حال باشین طبق سوال یک خواهر عزیز ما که از ترکیه کشور ترکیه پرسان کرده بودن که ما چطور ویزه تحصیلی کشور اروپایی یا هم که کانادا انگلستان به دست بیاریم خب دوستای عزیز بعد از سرچ معلوماتی که ما به دست آوردم ویزه انگلستان ویزه تحصیلی انگلستان بدون الیتس یعنی چه رقمی به دست بیاریم خب دوره الیتس که است خب یک مصرف داره یک امتحان داره ما شما درباره without الیتس صحبت میکنیم که طریقه آسان و چی آسان داشته باشه چطوری به دست بیاریم و چطور سپانسرشیپ بگیریم از کجا شروع کنیم خب در اول در search bar گوگل خود رفته gov dot uk search میکنیم بعد وارد صفحه اصلی انگلستان میشیم که از اینجا حالا ما چی کارهای را انجام بدیم خب ما از قسمت top topic از اینجا هم رفته میتونیم ولی از قسمت دیگه هم که ویزا امیگریشن نه از این قسمت تاپیک بعد ویزا and immigration بعد اینجا ما لیستی از ویزاهایی را دریافت میکنیم که what you need to do visit visa work visa study visa family این اقسام ویزا هاست که ما سری امروز استادی ویزا صحبت میکنیم خب ما میخوایم که مشخصات و معلومات استادی ویزا را از اول شروع کنیم کوچیک کارایی را ما باید انجام بدیم اول چک الیجیبیلیتی میشه که ما را ویزا میده یا نمیده پاسپورت ما افغانستان است بعد کنتینیو بعد اینجا از پیش ما سوال میشه What are you coming to the UK to do خب اول هم گفتیم که study بعد اینجا گفته How long you are planning to stay in, in the UK for مثلا longer than 6 months اون میخوایم بالای 6 ماه باشیم اگر 6 ماه باشه باز دو قسمت یک ویزه دیگه هم وجود دارم خب information based on your answer این حالی همه جمع معلومات های ما هست که ما باید چی را انجام بدیم You will need a visa study in UK The visa you apply for, uh, for depends on your uh, کرسمستنس ببخشید دوستان انگلیسی مقدار خواندنش خوب نیست اما معنایش هم فهم ریدینگ هم خوب نیست speaking هم کم بهتر است اما معنایش میفهمم If you are studying on English language course for up to 11 month apply for short term study visa یعنی اگر میخوایی که مگه در قسمت زبان انگلیسی تو تعلیم کنی تو یعنی بالاتر از 11 ماه تو میتونی که شورت ترم ویزا apply کنیم این همه اقسام تحصیلات است که تو چی میخوایی If you coming eh, study for the future and higher education course apply for student visa یعنی اگر مطلب تو فقط زبان انگلیسی است به خاطر 11 ماه تو میتونی شارت ترم اپلای کنی اما اگر میخوای که از بالاتر تحصیلات کنی تو باید student visa اپلای کنی خب or if you are aged 4 to 17 and coming to study an independent school apply for children student visa اگر تو این زیر 17 سال هستی تو با ویزای child student اپلای کن خب این سوال اولی ما شد که ما باید یعنی چند ماه تعلیم میکنیم چقدر وقت کدام ویزا را اپلای کنیم این سوال خدا ما گرفتیم حالا در قسمت بعدیش میریم اقسام ویزای خدا ما ای که ای چی کنیم فرستادی کدام ویزا کار سر ما خواندیم خب تایپ آف استادی ویزا اقسام ویزای تحصیلی اول اسپانسر ان اسپانسرشیپ ما درباره اسپانسر اسپانسرشیپ اسپانسرشیپ تایپ اف ویزا را معلومات بدم بعد اسپانسرشیپ میم خب ما شما دو ویزا دیگر را نمیخوایم سیز شارت تریم هم نمیخوایم چایلد استودن نمیخوایم استودن ویزا را میخوایم میخوایم که اونجا درس هم بخونیم خود سیتلمنت کنیم و بار خود جور کنیم خب در استودن ویزا ما داریم چندین کتگوری your course money you need knowledge of English document you need apply طریقه اپلای کردن your partner children extend your visa switch your visa یعنی این student ویزا تو مثلا در کدام کورس درس میخوانی چقدر پول نیاز داری تعلیم انگلیسی چقدر است کدام document ها نیاز است بخاطر apply کردن و طریقه apply کردن و اندوال درسی هم داری یا نه ای که ویزای تا دوباره تمدید میکنی یا نه ای که ویزای تا خلاص شد ختم میکنی میای یا نه کلگی معلومات ها در اینجا هست اول ما شما از اوورویو شروع میکنیم که you can apply student visa to study UK you are 16 over and you یعنی عشان ساله بالا بودی تو میتونی که student visa اپلای کنی have been offer, uh, offered a plus plus a course by licensed student sponsor تا حالا یک کدام پیشنهاد شده کدام کورس یا چی برای تو have you enough money to support yourself to pay your course fees amount you will uh, vary depending uh, on your uh, personal stand hope uh, can you speak uh, read write and understand english have you consist uh, from your parent if you are 16 or 17 you will need uh, advance uh, to the when you apply if you are 16 خب این قانون شرایط است که ما کدام کورس اپلای کنیم در اینجا برای ما گفته درست است چقدر پول نیاز داریم در اینجا گفته که برای دوازده ماه نو ماه سیز سیزده سد سی و for up to no month course in London up to no month A course in London. Yeni do tuto courses. Как ще за се свечора в как ще яга за свечора. И андази масраф и пулас и English речи кадар бафам. You must know knowledge uh, to English language when you apply. You can uh, provide your knowledge to English. Yani İngilizce uh, muhim az bayat yoddaşta başı. But document için yazız. The comment case uh, current passport और अदर वाइल ट्रेवल डॉक्यूमेंट एक पासपोर्ट यो दिगा कदम डॉक्यूमेंट कबल तपर सफर बशा a confirmation accept, uh, acceptance for studies CAS from your course provider in एक uh, एक पेपर है قبول, قبول شده که تو درس خونده در جایی که کورس خونده درس خونده از طرف از باشه you may also need to provide دیگه کیس uh, uh, prove your enough money to support yourself and pay for your course you will be very depending on your uh, course minister a valid uh, ATS certificate if your nationality required proof uh, partner or other legal guardian consent if you're under 18 proof your relationship any uh, document که است ضروری است به خاطر اپلای کردن و بعد طریقه اپلای است you must uh, apply online for student visa check which documents you will need apply این قبلا هم ما شما دیدیم که چی نیاز است و اگر خواستی که apply کنی apply آوتساید آف دی یوکی فرس کالو تو دا ترکیه سی از طریق هم apply کدن شروع میکنی خوب یور پارتن اکستند یور ویزا من دا برای یکی ویزای تو میخوای تمدید کنی نکنی یا ای که همراهت خوب همراه را بان برای اکستند ویزا میزنیم You may be able to extend your student visa to stay longer and continue your course to study new course and this includes if you currently have tier 4 general study visa student visa to extend your visa you must uh, be in U uh, UK on a study visa or tier 4 general student visa have any uh, a conditional offer of plus of course with the licensed student sponsor show, uh, show by your confirmation of accept acceptance of study CAS show that your study or the higher academic level and current course called academic progress requirement there are uh, some exceptions if you have been uh, in the UK a valid visa for less than 12 months you will need provide you have enough money to support yourself in UK خب این چیزا ضروری است در استودنت ویزا که ما شما باید انجام بدیم بعد قسمت اپلای خب چند چیز دیگه هم مونده بود که در پیج اولی بریم باشه یوکی پیج اولی ای اسپانسرشیپ بخوانیم درست است A student of your education provider lose their sponsor Your education provider lost their sponsor license یکی از مربوط از این نمیشه more topic ویزا application یکی از مربوط دیگه میشه خب چایلد استودنت ویزا نمیخوایم فقط استودنت ویزا است که ما توضیحات کاملش دادیم خب امید که خوش و موفق و کامل و سر بلند باشین و از ویدیوی ما خوشتان بیا خب ما زحمت خودم میکشیم که یک کار شو که بدون مصرف بدون پیسه یک راهنمایی بتونیم هموطنهای ما کسایی که نیاز دارن برای راهنمایی ما از کسی پولم نمیخوایم کدام چیز تقاضا هم نداریم فقط تقاضای ما است که به خاطر انرژی به خاطر تشویق فقط channel ما رو subscribe کنین ویدیوهای ما رو like کنین در قسمت کومنت نظریات خویش رو تو تا ما از بهتر شویم تا ما از بهتر چیزهای تهیه بتونیم در قسمت ویزا و چیزا چون ما یک offer دیگه هم براتون دارم که د حساب ویزه کشور مالتا است که ما چطور ویزه مالتا رو به دست بریم انشالله به زودترین فرصت ما براتان توضیحات میدم